Э, для праздника осени очень актуальны разные грибы, овощи, фрукты. И вот э, одним из них, конечно же, на праздник осени это является костюм арбуза. В каждой школе или детском садике есть праздник осени. Поэтому для праздника очень хорошо подойдет костюм арбуза. Вот такая вот шапочка входит в комплект. С бусинками здесь у нас, посмотрите, как зернышки. Шапочка на резиночке тянется, и внутри у нас такая вот подкладочка беленькая. Шапка универсальная, подходит на любой размер, так как она вот тянется. И в комплекте у нас идет как бы такая кофточка в форме балахончика. Посмотрите, она такая объемная. Сейчас вот расправлю, покажу. Вот так вот это расправляется и становится как круглый арбуз. Вот так вот это выглядит. Внизу кофточка идет на резинке, то есть по ножкам она не будет стеснять движение. Здесь она со всех сторон зеленая и посередине такая вот как разрезанная долька арбуза. Здесь уже как будто как зернышки такие идут. Здесь вот прорези ручки вставляются сюда и завязывается вот так вот на резиночке, то есть кофточка. Вот так вот это будет на плечиках завязанная. Вот такая вот объемная кофточка. Все просто, но как очень актуально. То есть шапочка и вот такая вот замечательная объемная кофточка, которая имитирует сам арбуз. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте Grand Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.